پیش درآمد ماهور از مرتضا خانه بود قسمت دوم با صورت 60 در این قسمت پیش درآمد ما به گوشه گشایش یا داد نظری میکنیم یعنی نوت ر رو کمی محور قرار میدیم وقتی ماهور دو می نوازیم که این قطعات در ماهور دو هستند شاهد و نوت ایست دو هست و حال محور این نوت ما بیشتر گردش میکنیم هر جا که بریم به این سمت برمیگردیم در این گوشه ر معرفی میشه و ری به عنوان شاهر قرار میگیره و اهمیت بیشتری پیدا میکنه اما ایست نهاییمون باز روی دو خواهد دو می می می بعد میایم در باید قرار میدیم که انگشت اول اون ره رو بتونه بگیره سول ره ره ره بم لا سول فا می ره دو لا سی دو در انتها همین پاساجی که در تمرین چهارم زدیم تکرار خواهد شد که به صورت چنگ اجرا میشن اونها با سرعت 60 اجرا میکنیم Música